tangan kau tu turun lah. Laki tu lah. Kau tunjuk pahal. Dua gol kau sini lah. Ajau, mak kau jauh lah. Kamu tahu Haji pakai kat sini kau sakit hati eh? Macam mana Haji sakit hati Haji larang kau beli? Aku buat air. Kau menyaga air. Aku menyaga air. Apa cerita kau orang baru? Masuk tempat kita orang. Salam tak bagi. Bagi salam dulu lah weh. Tak ada adak. Tak ada adak pakai tudung. Burik kau orang pakai tudung. Lancar. hati. Akik, kau tak akik ibu kata sini sebab apa? Macam tu lah akik sakit hati ni. Macam tu lah akik sakit hati. Kau tengok akik buat air. Kau boleh buat air. Boleh tolong dia. Nampak dah kau. Ha. Tak, boleh tolong dia yang rakam.